Soc la Marta i m'agradaria ser administradora general perquè crec que és una bona manera per seguir treballant perquè més infants i joves puguin gaudir l'experiència de l'escoltisme i també per tornar a l'entitat tot allò que m'ha portat i que he pres durant tots aquests anys a dintre el moviment. Puc aportar el meu compromís i implicació, m'agrada treballar per allò que crec i fer-ho en equip i en bon ambient i també m'agrada plantejar-me els reptes com a oportunitats per millorar dia a dia i aprendre. Un dels millors moments que, que he viscut a l'agrupament va ser quan estàvem fent una ruta amb els pioners i estàvem pujant al Pedraforca i una de les caraveles li estava costant seguir el ritme i la resta de la unitat li van dir que havíem de fer el cim tots junts i ells mateixos la van, la van ajudar a pujar fins que van poder fer el cim en equip i va ser un moment molt màgic. Crec que tenim molts projectes i molts reptes per endavant aquests propers anys i que necessiten que estiguem tots a punt. Ens hem de dosificar i organitzar-nos per poder-ho assolir i fer-ho tots junts. Ho hem d'aconseguir fent una tasca educativa de qualitat i per això hem d'assegurar l'estabilitat dels agrupaments, tant a nivell de CAPs com de formacions, com d'estabilitat als locals, i ho hem de fer també amb una millor participació tant d'infants i joves com dels CAPs de, de tot el moviment.